Bonjour à tous, je suis Bruno de saint médard en donc en charge de la participation citoyenne et vie démocratique de la ville. Euh, en 2016, nous avons créé un, collectif qui s'appelle les girafes diagonales citoyennes. Et, euh, euh, quelques temps après, nous avons fait un sondage concernant un projet de la municipalité avec plus de 700 réponses Et, quand on a vu que la municipalité euh, euh, ne prenait pas en compte ce qu'on proposait, on s'est dit, nous allons euh, faire les choses nous-mêmes. Et donc, nous avons créé un second collectif, saint médard jalles Demain, et décidé d'aller aux élections de l'année dernière. Et nous avons créé une liste participative avec euh, deux slogans principaux. Euh, le premier, c'est le politique, c'est l'habitant. Et, le, et le second, c'est euh, zéro promesse, un, seul engagement, un schéma municipal pour décider ensemble. ensuite, Yes, nous, avons fait 17% aux élections, c'était bien, mais nous avons dû, euh, nous allions nous retirer quand il y a eu le Covid et nous avons pu euh, discuter avec une autre liste de gauche et bâtir un contrat de coopération autour de, notre, de nos idées et des leurs et du pacte pour la transition et euh, notre collectif. Donc maintenant, nous sommes 10 élus dans une équipe euh, majoritaire euh, de la municipalité. Et ce qui est intéressant, c'est que notre collectif, qui, qui a 70 personnes, continue à exister et, de manière indépendante de la ville. Et ce qui est, pour répondre aux questions de Braïs, niveau des méthodes et outils de notre euh, expérience. La, première, c'est vraiment la, gouvernance du collectif, l'organisation, qui, favorise la coopération. C'est une organisation en cercle et surtout permet le partage des responsabilités. Dans ce que nous avons testé, euh, euh, nous avons par exemple Ok. Euh, je disais que nous avons testé l'élection sans candidat et pour la tête de liste. Et ça a été extraordinaire parce que la personne qui a conduit notre projet, Cécile, n'aurait jamais été candidate. Euh, nous testons aussi le tirage au sort, beaucoup le consentement. vraiment des intelligences collectives qui sont performants qui changent le rapport dans le collectif Et ce que nous voyons, ce qui est important, c'est que tous ces outils qui ont été développés, il faut être capable de les adapter à chaque fois à la situation. Euh, concernant les, impacts de notre projet sur les citoyens, quantitativement et collectivement, c'est difficile à dire puisque Maintenant, il y a un an que nous sommes élus, juste. Et donc, on n'a pas encore de, résultats euh, probants sur des projets ou des choses comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est le regard qui a changé. Les gens qui nous disent euh, on, sent de la proximité, on sent qu'on a la possibilité de proposer des choses, de partager. Et, par exemple, nous sommes sur le marché toutes les semaines, le samedi, et il y a un stand qui s'appelle la Maison de la Citoyenneté pour permettre aux gens de discuter, d'échanger, de proposer des idées. Et aussi, nous avons fait quelque chose d'intéressant. Nous avons été voir les gens après les élections. Nous tapons aux portes et, les gens nous disent, mais qu'est-ce qui se passe Il y a des élections. On dit non, on veut juste euh, vous faire participer. Voilà. Donc les, les résultats, nous les verrons dans quelques temps, mais pour l'instant, c'est surtout des, des, regards qui changent. Voilà. Euh, comment ça impacte le pouvoir euh, Moi, ce que, ce que, je vois aujourd'hui, c'est que ça change beaucoup de choses déjà dans notre équipe municipale, puisque le, le maire, qui, est quelqu'un issu des listes traditionnelles, très intéressé par ce, par ce qu'on fait malgré tout, hein, euh, comprend que, que, nous, on ne lâchera rien et que quand il y a quelque chose qui ne nous semble pas correct au niveau de la prise de décision, euh, on lui demande et on lui dit il faut revoir ça, il faut retravailler. Euh, et, et, donc, l'habitude que lui pouvait avoir ou d'autres de prendre les décisions en petit comité ou seul. C'est vraiment en train d'évoluer de ce point de vue-là. Et ce que nous voulons changer surtout, c'est la place du citoyen euh, dans l'échelle de la participation, permettre de passer de, situations où des fois on consultait les gens à des moments où on leur demande eux-mêmes de prendre des décisions. Et pour finir, euh, la quatrième question, euh, est-ce que, le municipalisme peut changer les institutions Moi, je réponds oui. Euh, je suis convaincu que, ça permet de changer l'implication des gens. On le voit déjà, il y, a, beaucoup de gens qui nous écrivent, qui discutent, qui, parlent. Alors, ils s'impliquent même sur, juste un questionnaire, mais en tout cas, ils sont là, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc, ça, tout ça, ça change le rapport au pouvoir, Ce qui est difficile, c'est que euh, cela prend du temps, de l'investissement, et, c'est du temps qu'on va gagner après, mais, pour le moment, il faut, accepter de le prendre ce temps. Et, euh, des fois, par exemple, dans notre ville où, nous sommes dans la métropole de Bordeaux, la métropole nous demande des réponses pour euh, un mois après. Euh, sur des sujets. Et, donc, nous n'avons pas le temps d'organiser la concertation et la, participation citoyenne. Donc, il faut, par rapport à ça, il faut vraiment aller vers l'anticipation et, euh, faire changer aussi les, institutions, amener le municipalisme à des échelons un peu plus hauts, comme la métropole chez nous. Voilà ce que je voulais vous dire. Euh,